ko'rdik oppoq dilingni ko'rinmaydi yo yuzingni aytgan har bir shirin so'zingni hech kimga demay siraman bahorda ochilgan gulcham sevgi osmonida yulduz Yasholmayman sensiz kecham Seni hechimga bermay sevaman Qorlardek yoqib tilingni To'lin oyda yo yuzingni Aytgan bir ay